ではお待たせしました今回のゲストパーソナリティを召喚したいと思います召喚私は至極残念だよリエション君にはまたしか出番がない時にゲストで来てほしかったあれだけいじられてもあれだけ喋ることがなくても あなたは真意に気づいてもいないお当番会の時に呼んでほしいと願い憎悪に身を焦がすただの声優であればよかったただの出番を求める声優であれたならこの胸痛まずに済んだですがリエションはリゼロラジオを愛しています 人に呼ばれるだけで嬉しいですありがとうは <laughs> い名古屋小村かわりよかったなにこれなんやねんあ大変だった <laughs> いやいや本当突っ込みどころしかないですよねね本当にそうなのよこれ全部台本だからね台本でここからはリエーションでなんでリエーション登場してんだみ <laughs> なんでやねん本当だかっこここからリエーションでって太字で書いてあるなんでやねん <laughs> しかもだってかかったのがラムのキャラソンですよ <laughs> 昨夜ね初登場でかかったばっかなのにあんなにみんなを感動させたのに、うん、すぐネタに使って許せないよしかも台本でもなんか「昨日のリゼロワンで開けましたね」とか言って書いてるくせになだ